Aku beri padamu Terukir di dalam hati ini Untukmu kekasih hati Karena seperti puisi yang belum sempat ku beri padamu Terukir di hati ini Untukmu kekasih hati Karena sungguh begitu indah Seandainya aku bisa untuk mengulang waktu Waktu yang indah bersama Masih ku simpan sebaik puisi Yang belum sempat ku beri pada. karena engkau hadir dan singgah Oh sungguh begitu indah Andai aku bisa untuk mengulang waktu Waktu yang indah bersama mencoba puisi yang belum sempat ku beri padamu terukir di dalam hati ini untukmu kekasih hati karena